नमस्कार दोस्तों welcome back to the motor टॉशन तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं किया सोनेट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में तो मेरे साथ है रजिंदर जी जो कि इस गाड़ी के ओनर है और first of all sir thank you so much for coming on our channel thank you तो ये है किया सोनेट का H K plus variant D तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू से तो सर सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा वेरिएंट और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा आ, सर ये एच टी के प्लस है पेट्रोल वेरिएंट है और ये टर्बो विद ऑटोमेटिक है seven D CT dual clutch technology है तो ये ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट है एच टी के प्लस और सर इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे इससे पहले मैं आई टन ग्रैंड यूज़ कर रहा हूँ ओके okay, तो ये चलाने के बाद थोड़ा आपको अच्छा फील हो रहा है नेचुरल <laughs> है ओके okay. ये उससे अलग सेगमेंट है बिगर सेगमेंट hmm. है तो अच्छा hmm. लग रहा है और मेरा मेन जो मन था वो ऑटोमेटिक में आने का था ओके okay. तो ऑटोमेटिक का जैसे मैंने सोचा था तो I am enjoying that thing और आपने डेफिनेटली इस गाड़ी खरीदने से पहले कुछ और गाड़ियों के साथ ट्राई किया होगा टेस्ट ड्राइव लिया होगा तो आपको किया हम्म। सोनेट का ही प्लान क्यों बना मैं एक्चुअली मैंने वेन्यू का और नेक्सन का हम्म। और एक दो गाड़ियाँ और भी है जैसे ब्रेजा का भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिया ओके तो ये मुझे बेटर लगी सभी व्यूज से इंटीरियर हम्म, और एक्सटीरियर दोनों की बात करें तो बाकी गाड़ियों से इस सेगमेंट में मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी ये मैंने इसका जो टेस्ट ड्राइव लिया था वो डीजल मॉडल का लिया था पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल नहीं था और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद फिर मैंने उसको ऑटोमेटिक पेट्रोल का मैंने ऑर्डर किया ओके तो वैसे टेस्ट ड्राइव कौन कौन सी गाड़ी का लिया था और मैंने नेक्सन ब्रेजा और वेन्यू हम्म। तो कुछ डिफरेंस फील हुआ था जब आपने टेस्ट ड्राइव लिया था इस गाड़ी का और बाकी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हम्म। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी सभी गाड़ियों की अच्छी है मेजर जो इशू है तो वो रहता है हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर का यस yes. तो इंजन पार्ट से मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि हम्म। बाकी गाड़ियों में कमी थी कोई लेकिन इसका जो इंटीरियर है वो स्पेशली मुझे बड़ा पसंद आया नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आजकल सभी गाड़ियों में अच्छी टेक्नोलॉजी और सभी गाड़ियाँ लगभग काफ़ी अच्छी चलती है आ, इवन वेन्यू की बात करें तो वेन्यू और किया में सेम इंजन है सेम हम्म। स्पेसिफिकेशन है जस्ट इनका लुक और इनके जो इंटीरियर एक्सटीरियर का ही फ़र्क है तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा से या सिरसा से हैं तो आपको डीलर्स के कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप कोई भी किया सोनेट किया की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको बेस्ट डील और ऑफर जो है वो मिलेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा तो सर ये बताइए कि आपको इस गाड़ी को चलाते हुए कैसा फील होता है कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो स्मूथनेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है या गेयर अटकते हैं ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको इस गाड़ी में कैसा मिल रहा है नहीं बहुत अच्छा मुझे इसका एक्सपीरियंस मिला है और वेरी स्मूथ ड्राइव है इस गाड़ी का कोई मुझे अभी तक कोई समस्या इसमें महसूस नहीं हुई आप स्टेयरिंग वगैरह आपको कैसा लग रहा है कि हल्का लाइट ही लगता है या स्टेयरिंग में मुझे थोड़ा सा लगता है अभी जो है ना थोड़ा मुझे भारी लगता है स्टेयरिंग इसका ओके okay. तो अभी वैसे मेरा वन मंथ भी नहीं हुआ है hmm. तो after one month first visit पे मैं डिस्कस करूँगा उनसे okay. स्टेयरिंग में मुझे थोड़ा महसूस होता है कि भारी है इसका ओके okay. और बाकी चीज़ों की बात करें जैसे सस्पेंशन है आपको कभी ऐसा फील होता है कि खड्डे जो है वो ज़्यादा फील होते हैं या थोड़ी कमी suspension is all right no problem okay और ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीटिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है जो फ्रंट स्पेस तो जो है ना बहुत बढ़िया है इसका हम्म, हम्म। आ, बैक में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थाई स्पेस अगर थोड़ा सा एक दो इंच और ज़्यादा होता हम्म। तो that will be more comfortable okay तो कलर की बात करें आपने यही कलर क्यों चूज़ किया क्योंकि और भी काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है हाँ, इसमें भी कि यार व्हाइट ले ब्लैक ले कौन सा कलर लिया जाए ताकि एवरग्रीन कलर भी और दिखने में भी अच्छा लगे तो ये आई थिंक ग्रे कलर है grey gravity grey gravity grey colour है हाँ हाँ तो आपको यही कलर का डिसीजन कैसे बना ये एक्चुअली ये हमारा सबका मेरी फैमिली का जो है बच्चों का मैडम का और सभी का यही व्यू था कि ये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 अभी सोलह सत्रह मैं बोल सकता हूँ माइलेज अभी आ रहा है ओके okay. और बाकी फीचर्स की बात करें यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम का टच कैसा फील हुआ म्यूज़िक सिस्टम का टच बहुत अच्छा है और काफ़ी फीचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं ओवरऑल साउंड कैसा लग रहा है ओवरऑल साउंड बहुत ही अच्छा है okay. वो इसमें सिक्स स्पीकर हैं तो बात करें कैबिन में नॉइस की आपको इंजन की नॉइस आती है कैबिन में इंजन की नॉइस कोई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बिकॉज टर्बो है इसमें हम्म। तो थोड़ा सा जब हम एक्सलेट करते हैं तो थोड़ा नॉइस महसूस होता है हम्म। तो I think that is because of turbo और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी पिकअप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है in few seconds it will reach up to sixty and seventy तो that is very super okay आपने कभी ओवरटेक किया फैमिली के साथ जब गाड़ी आपकी पूरी लोडेड है और आपने ओवरटेक किया हो तो कभी बिल्कुल मैंने ओवरटेक किया है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें क्योंकि पिकअप जैसे मैं अभी बोला कि पिकअप हम्म। इसकी बहुत अच्छी है तो ओवरटेक बड़ा स्मूथली होता है और बड़े कॉन्फिडेंटली ओवरटेक हम कर सकते हैं इस गाड़ी में आपने इस गाड़ी को हंड्रेड प्लस ड्राइव किया hundred plus one time okay तो आपको ओवरऑल जो नॉइस है जो रोड साइड नॉइस आती है आपको ऐसा फील हुआ कि ज़्यादा आती है गाड़ी का कैबिन जो है उतना साइलेंट नहीं है ऐसा कुछ नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा करें इंटीरियर्स की आपको इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश और ओवरऑल लुक डिज़ाइन कैसा लगा इंटीरियर का फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है इसमें बेसिकली मैंने और जो गाड़ियाँ ट्राई की हम्म, हम्म। तो उनमें इंटीरियर मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगा क्वालिटी ऑफ इंटीरियर जो है इसमें डैशबोर्ड की या हम बात करें इन्फोटेनमेंट सिस्टम की हम्म, हम्म, हम्म। या एसी इवेंट वगैरह जो दे रखा है तो वो बहुत ही अच्छा लगा और बाकी जैसे गाड़ियों में कन्वेंशनल जो है ना राउंड बटन्स होते हैं सर्कुलर वाले इसके जो बटन्स है वो पर्टिकुलर थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो मुझे जो है ना बहुत अच्छा इसमें महसूस हुआ किस किस गाड़ी का आपने इंटीरियर देखा था और आपको मतलब उतना अच्छा नहीं लगा और फिर इसका मैंने जैसे वेन्यू को ट्राई किया ब्रेजा को ट्राई किया तो उनसे मुझे इसमें काफ़ी बढ़िया लगा ओवरऑल पॉजिटिव्स की बात करें इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी सबसे अच्छी चीज़ें मुझे सबसे बड़ा तो पिकअप इसका अच्छा लगा ओके पिकअप जो है वो दैट इज़ वेरी फाइन और इसके अलावा तो इंटीरियर जो है वो अच्छा है स्पेस भी जो है गाड़ी में बहुत अच्छा है और फीचर्स जो है इस सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम के भी कई फीचर्स मैंने ट्राई किए हैं साउंड कंट्रोल वगैरह है तो वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह तो ये सारा बढ़िया ट्रैक्शन कंट्रोल है तो अच्छा मतलब मुझे बेटर हम्म, लगा इसमें काफ़ी ब्रेकिंग की बात करें ब्रेकिंग आपकी कैसे आपको फील हो रहा है कि बिल्कुल टाइम पर रुक जाती है गाड़ी बिल्कुल ए भी मैंने यूज़ किया है और अच्छा बढ़िया इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बिल्ड क्वालिटी की बात करें जैसे कि कुछ गाड़ियाँ चलाते हुए पता लग जाता है डोर्स बंद करते हुए पता लग जाता है कि गाड़ी का यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा गाड़ी का जो गेट है वो काफ़ी लाइट है तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी काफ़ी मतलब उतनी अच्छी बिल्ड नहीं है तो आपको इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे अच्छा हैवी इसमें मटेरियल लगा हुआ है गेट्स हम्म, हम्म। वगैरह भी आप टच करेंगे जब आप ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा हम्म, कि एक्चुअल में बड़ा मतलब सॉलिड गाड़ी है ओके okay. नेगेटिव्स की बात करें कुछ कमियाँ लगी आपको इस गाड़ी में एक दो मुझे कमी लगी इसमें जैसे एक तो थाई स्पेस इसमें थोड़ा कम है और सेकेंडली मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे H T K plus variant है ये हम्म, हम्म, तो हम्म। ये ऑटोमेटिक की मैं बात करूँ तो ये सेकेंड टॉप वेरियंट है तो जैसे इसमें जो रियर सीट्स हैं उनमें सिक्सटी फोर्टी का रेशो मिलना चाहिए था वो नहीं है और एलईडी लैंप्स e वैसे होने चाहिए वैसे इतने बड़े सेगमेंट के हिसाब से प्राइस के हिसाब से वो ये दो चीज़ें मुझे इसमें कम लगती हैं ओवरऑल आप गाड़ी से सेटिस्फाइड है I am very much satisfied तो जो लोग देख रहे हैं और जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है गाड़ी इन गाड़ियों में इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में तो आप उनको रिकमेंड करना चाहोगे बिल्कुल अभी आज के जो टाइम है अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास हम्म। तो I think it is the best option और फ्यूचर में तो चलो नए ऑप्शन आते रहेंगे वो that is different thing but now it is it is a very good option okay तो ये था किया सोना डी सी का एक ओवरऑल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो कि हमारे साथ शेयर किया राजेंद्र जी ने सो फंस again sir thank you so much for coming on our channel तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ so thank you guys for watching this video thank you जय हिंद